darsimiz qatnashchilari e, sizlar bilan devorlar mavzusidagi darsimizni davom etamiz va bugun e, devorlar bo'yicha oxirgi darsimiz e, shu bilan devorlar dars to'liq tugaydi demak bugun sizlar bilan devorlarda o'sha properties bo'limini ko'rib chiqamiz ana bu tarafni aytaylik bitta devor to'g'ri chiziqda chizildi devor olganimizda o'zi mana properties bo'limida bizda birinchida mana qanaqa devorlik ko'rsatib qo'yilgan shu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan devorni tanlab olishimiz mumkin mana shuncha devor e, turlari mavjud devorni tanlagandan keyin aytaylik e, generik ikki yuz millimetrlik olaylik generik degani oddiy oddiy devor ya'ni e, ikki yuz millimetr qalinlikdagi ikki tarafdan oddiy suvoq qilingan devor buni chizganimizda chizdik bastım, koyu qo'yib yubordim buyruq tugadi e, buni belgilagan paytimizda o'sha properties bölümünden bu devorni çıkardı. Aldım chiqadi oldingi darslarda kendim. o'tgandim e, o'sha oldin aytilgandek mana level ya'ni qaysi joyda joylashganligi yana bir takrorlash sifatida ko'rib ketamiz qisqacha buni ham e, hozir level biz aytgandik levellar elevationda ko'rinadi ya'ni project browser oynasida elevationlarimiz bor edi masalan north ya'ni shimol tarafga qarash bu tarafgacha bu tarafga norisini bosdim mana devorimiz devorimiz deb belgiladik hossalar kelib chiqdi base constraint ya'ni boshlanish nuqtasi level 1 da turibdi top constraint unconnected ya'ni belgilanmagan uning anaqasi balandligi 8000 deb mana unconnected height ya'ni belgilanmaganlik balandligida ko'rsatib qo'yilgan buni o'sha aytganimizdek o'zgartirish mumkin xohlasak mana level 2 gacha o'zgartirib qo'yamiz mana ikkinchi qavat birinchi qavatdan ikkinchi qavatgacha bo'ldi level onedan level 2 gacha endi yana nima bu yoqda yana bizda devorni cross section degan narsa bor bu devorni o'sha holati ya'ni vertikal yoki slanted gorizontal holatda slanted qiladigan bo'lsak ya'ni vertikal yuqoriga emas ya'ni qiya holatda bo'lishi mumkin hozir slanted qildim devor qiya holatga o'tdi e, lekin tikka turibdi sababi e, angel from vertical ya'ni qiyalik e, darajasini o'zgartirgan nol nol gradusda turibdi agar mana shunga son beradigan bo'lsam aytaylik yigirma beradigan bo'lsam yigirma gradusga qayriladi qayrildi faqat ko'rinmayapti sababi bizda o'sha uch o'lchamli holatda ko'rinadi uch o'lchamli holatga o'taman devorni mana e, ko'rishingiz mumkin ya'ni qiyshayganligini yigirma gradusga devor qiyshaydi hop endi hozir o'sha e, view bo'limidan tile views qilib olaman oldingi darsda ko'rsatilgan bu narsa mana birinchi level shimol elevationimiz shimoldan va o'lchamli holatdagi ko'rinishlik nimaga qayrilib turibdi endi e, bizda devorimiz mavjud bu devorni e, o'sha qalinligini yoki materialni o'zgartirish mumkin bu qanday bo'ladi bu ham o'sha e, properties bo'limida bu devorni belgilaganimizda bu yoqda edit type kelib chiqadi edit type bu devorni o'zgartirish unga bosadigan bo'lsak bizda devorni yana ba'zi bir xossalari ko'rinadi mana ya'ni family system family basic world ya'ni qaysi oilaga mansubligi devorlarga mansub pol emas tom emas patolog emas devorlarga mansubligi e, type devorni turi e, qaysi tur boya nomi yozib ko'rsatgandim generik ikki yuz e, bu yoqda mana structure bor bu devorni tuzilishi strukturasi buni o'zgartirish mumkin buni bosganimizda mana devorni o'sha qanaqa material qanaqa qatlamlardan iboratligi va uni qalinligi bor mana hozir structure faqat bitta qatlamdan iborat ekan core boundary core boundary ya'ni qatlam e, qatlamlar shu core boundaryni orasida bizda qatlamlar bor uni materiali mana kategoriya bo'yicha oddiy devorlik uchun yerda hozir material bermagan qalinligi thickness qalinligi ikki yuz millimetr hozir o'zgartirmaymiz endi agar bizga kerakli devor bu yoqda bo'lmasa propertiesda bo'lmasa biz uni o'zimiz xohlagancha qo'lda yaratib olishimiz mumkin masalan hozir generik ikki yuz olmoqchiman menga boshqa devor kerak generik ikki yuz emas boshqa devor bu devor yo'q uni qo'lda yaratib olishim mumkin aytaylik uch yuzlik devor kerak boya aytganimizdek strukturadan o'zgartiramiz faqat bu o'zgartirish maslahat berilmaydi shundan o'zgartirib olish chunki andazadagi rivit andazasidagi devorni o'zgartirib yuborgan bo'lamiz bu devor ham keyinchalik bizga kerak bo'lib qolishi mumkin o'shaning uchun e, buni bu yoqdan o'zgartirganimizda o'rniga e, shu bizga kerakli bo'lgan devorni hosil qilib olamiz yangi buning uchun duplicate degan narsa bor nusxa olish devorni nusxa olish bosamiz e, bu yoqdan o'sha nusxa olmoqchi bo'lgan devorimiz nomini o'zgartirish mumkin ikki kerak emas ikki demak bizga uch yuzligi kerak mm, choose qilmoqchiman va generik deya ham nomini o'zgartirib olmoqchiman aytaylik parda devorini olaman parda devor ya'ni ko'tarmaydigan devor buni uch yuz emas endi bir yuz ellik qilaman parda devor inglizcha bo'ladi nomini o'zgartirdim nusxa deb demasam hozir nusxa oladi xuddi shu generik ikkizdan nomini o'zgartirilgan holatda nusxala oldin tipi o'zgardi faqat e, xossalari o'zgarmadi endi xossalarni bemalol o'zgartirib qo'ysam bo'ladi editga kirsam mana hali ham ikki yuz turibdi material berilmagan holatda turibdi e, ikki yuzini boyagi o'zimga kerakli bo'lgan o'lchamga olib kelaman bir yuz ellik edi bir yuz ellik millimetr e, bu yoqdan material berishim mumkin lekin hozir material o'zi alohida mavzu bo'lganligi uchun uni keyingi darslarda o'tamiz shuning uchun hozir materialga chalg'imaymiz bu e, chalg'itishi mumkin sizlarni e, bu ham strukturalar ya'ni отделкani yoki asosiy qismini buni ham keyingi darslarda ko'ramiz hozir faqat razmerni o'zgartirish bo'yicha ko'rdik mana e, bir yuz ellik millimetr o'zgardi endi okey bosiladi bo'ldi xossalar o'zgardi endi yana okey bosib olsam yana okeyni bosib oladigan bo'lsam xuddi shu mana xuddi shu biz hosil qilgan devor bu yoqda paydo bo'ldi mana pamba devor bir yuz ellik devor boyagi jenerik uch yuz ham o'zgargani yo'q turibdi mana jenerik uch yuz ikki yuz mana jenerik ikki yuz ham turibdi joyida va biz o'zimizga kerak devorni hosil qildik va uning razmeri mana bir yuz ellik bizda annotate ribbon panelda annotate bo'limida alignment bor ya'ni o'lcham razmer o'lchash bunda biz devorimizni razmerini ko'rish mumkin hozir devor qiya holatda turgani uchun ikkita marta chiziq paydo bo'lgan aslida devorni o'zini qalinligi hop endi devorimni boyagi yigirma gradusga qayirib qo'yganim uni joyiga qaytarib qo'yaman vertikalga olib kelib qo'yaman yo'g'ini to'g'ri qilibdi endi o'chirib ko'ramiz mana bir yuz ellik millimetr devorimiz ho'p endi bizda har bir mana ikkita oyna bo'lsa har bir oynada pastida detail label degan narsa bor bu bu ko'rinishni belgilab beradi bosadigan bo'lsak bizda coarse medium fine ya'ni E, kurs oddiy holat hozir kurs holatida turibdi ya'ni detalni eng oddiy ko'rinishda bizga faqat chegaralarni chizib chizib ko'rsatib beradi medium medium esa nisbatan e, mayda elementlar bo'lsa uni ko'rsatib beradi find esa to'liq mayda holatigacha ko'rsatib beradi hozir generik oddiy devor bo'lgani uchun findda ham mediumda ham o'zgarmadi agar generik emas boshqacharoq devor qiladigan bo'lsak masalan bu devordan nusxa olib turib uni boshqa devor chizib ko'rmoqchiman delete exterior brick on mtl start. mana shuni chizib ko'rmoqchiman chizsam mana hozir find turganligi uchun e, bu qatlamlardan iborat har xil interyer alohida material berilgan ekstra generikka o'xshab faqat e, materialsiz bir xil devorimiz har bir qatlamni alohida 3d da ko'rish mumkin g'isht berilganligini ko'rishimiz mumkin e, bunda agar hozir findda turganligi uchun mana findda turganligi uchun har bir qatlam alohida ko'rsatib beryapti yo'q find emas kurs qiladigan bo'lsak buni ham xuddi generik singari e, oddiy holatda devorni faqat qalinligini ko'rsatib beradi e, bunda ham xuddi shunaqa fayn mana fayn o'tkazadigan bo'lsak mayda elementlargacha ko'rsatib beradi g'isht g'isht holaticha ko'rsatib beradi endi hozir bizga endi nors kerak bo'lmaydi 3d ko'rinish ham kerak bo'lmaydi faqat mana buni ishlaymiz endi keyingisi devorni e, chizish yo'li aytaylik oldingi darsda o'rgangandik bizda e, grid ya'ni o'q chiziq mavjud o'zi e, tarix chizayotgan paytda arxitekturada asosan o'q chiziqlar chizib olinib turib shuni ustidan devor chizishlik maslahat beriladi o'shaning uchun hozir o'q chizig'ida ko'rsatib beraman o'q chiziq chizilgandan keyin tarixda devor chizmoqchimiz devor oldim va bu yoqda tepada bizda location line ya'ni e, devorni chizish yo'li turibdi bu yoqda nimalar bor o'sha qo'ygan nuqtamiz devorni qaysi qismidan boshlanishi masalan wall center bo'lsa o'q chiziqni E, o'q chiziqqa nisbatan o'rtadan chiziladi mana wall center turibdi devor chizadigan bo'lsam u devorni qoq o'rtasidan ushlab chizdi agar wall center emas aytaylik finish face exterior tanlaydigan bo'lsam devorni chekkasidan eksterior tarafdan mana chizib beradi pastki chiziq tarafni chizib berdi buni chizib turib keyin belgilaganimizda bizda strelka chiqadi ya'ni o'zgartirish mumkin tepaga yoki tepaga ham chiqishi mumkin ya'ni shundoq mirror ko'chirib beradi aks nusxa aks qilib ko'chirib beradi bosadigan bo'lsa mana ko'chir tepaga teskarchi ko'chirib beradi buni ikkinchi yo'li shuni belgilab turib agar klaviaturada probel tugmasini bosadigan bo'lsam ham xuddi mana shu buyruqni bajaradi probel probel chizayotganda ham xuddi shunday mana oldim kredit similar similar bilan chizmoqchiman yo tepa pastdan emas tepadan chizib beradigan bo'lsam yana shu probelni bosadigan bo'lsam shu joyni o'zida o'zgartirib beradi hop demak sizlar bilan devorlar borasidagi hammasini tugatdik o'rganish kerak bo'lgan qancha elementlarni ko'rib chiqdik buyruqlarni ko'rib chiqdik keyingi darsda sizlar bilan e, pol mavzusini boshlaymiz